¿Te acuerdas de cuando Bruce Lee derribó a un hombre de un puñetazo de una pulgada? Ojalá estuviéramos tan cerca como ellos. corporal. He conocido vuestro seminario a través de la revista Emprender Positivo. Actualmente regento una sucursal de la cadena de golosinas y frutos secos Belros, en un centro comercial de Madrid, España. Aunque en Belros contamos con más de 18 millones de clientes al año, mi tienda está situada en un centro comercial de reciente apertura y necesita arrancar con fuerza para afianzarse y disponer del mayor porcentaje de cuota de mercado. Por eso, y porque mi perfil inquieto y proactivo me exige formarme constantemente e incorporar las técnicas más innovadoras a mi empresa, estoy segura de que vuestro seminario me ayudará a desarrollar mi liderazgo y exprimir todo el potencial de mi negocio. En cuanto a las dos preguntas que hacéis en vuestro formulario de inscripción, ¿por qué CITEL y por qué nuestro seminario? Tengo una sola respuesta. ¿Por qué no? ¿Por qué no CITEL? Y sobre todo, ¿por qué no aprender de los mejores profesionales y obtener un diploma acreditativo por fin homologado? ¿Por qué conformarme con el ámbito local cuando puedo apuntar a lo más alto? Os agradezco de antemano que tengáis en cuenta mi solicitud. Un cordial saludo, Lorena Queiroas. Los caseros han dejado una nota de bienvenida. Dicen que hay algo de picar en la nevera. Qué detalle, ¿no? Me imaginaba el más urbano. No sé, más como Madrid. Qué silencio. Podría caer un árbol aquí delante y no lo oiríamos. ¿Sabes qué? Nunca me ha dado miedo la oscuridad, pero de pequeña me daba vergüenza. ¿Vergüenza? Sí. Siempre que me acostaba creía que andría alguien a mirarme mientras dormía. No sé, a reírse de mis pies y que yo nunca lo sabría. Podías taparte. Da igual, en la oscuridad siempre estás como en bolas. ¿Y si la persona que te está mirando soy yo? cuando tenía ocho años. Seguro que por eso inventaron las cámaras de vídeo. Antes no podías saber qué pasaba mientras dormías, ¿no? ¿Qué estabas haciendo con los pies? ¿Qué caras ponías? Tus enemigos tenían esa ventaja sobre ti. Yo creo que fue por eso. Recuerdo leer que de adolescente Bruce Lee era sonámbulo y a veces se levantaba por la noche y se pegaba con las cortinas de su cuarto. Te lo estás inventando. No sé si es verdad, pero sé que lo leí en algún lado. Pero, ¿te imaginas si hubiera dejado una cámara grabando siempre que se iba a dormir? Qué peleas, ¿no? Porque Bruce Lee no tenía rival. Entonces, para que un combate fuera interesante, su rival también tenía que ser invencible. Las cortinas son invencibles. Bueno, les puedes prender fuego. Ya, pero entonces ya no estás peleando. Estás jugando otra cosa. Pero piénsalo. Como luchador, saber que te estás pegando con algo que no vas a poder derrotar nunca. Eso tiene que ser la hostia. se a muerte con las cortinas. ¿No te huele como podrido? Serán los huevos. No, no son los huevos. Tuve un sueño en el que salías. Mm. ¿Qué pasaba? Pues yo estaba en un infierno de arroz. ¿Un infierno de arroz? Sí. Era un, un paisaje de arroz sin principio ni fin. Yo sabía que no podía escapar y que eso iba a durar para siempre. ¿Sufrías mucho? Bueno, aún lo estaba descubriendo. Acababa de llegar. ¿Y te comías el arroz? te va sirviendo. Estás loco. Era mucho arroz. Pero tenías tiempo, ¿no? Era arroz para estar, no para comer. El caso es que no estaba sola. También estabais tú y otra persona más. No recuerdo cómo era. Tú me decías... Espera, ¿cuándo te veo? Por la noche en la casa, acabaré tarde. Pásatelo bien en el cementerio. Excuse me. The wake of body language, please. they inhabit them passively. And that's why they, every gesture, every gesture is but another junk on the leash. Another junk on the leash that ties them, ties them to their own bodies. My body is not like theirs. My body's a city. It has bridges, dog pounds, a subway system. It has fire stations and an airport. My body is whatever I want it to be. Whatever I want it to be because I know how to manage it. Whether it's an ice cream shop or a multinational empire, every business is a body. Every business is a body. It has a skull. it has a lap, it has feet. Likewise, everybody must be managed. Everybody must be managed like a business. During the week of body language, my assistants and I will personally teach you the seven key points to victoriously handle every business related interaction. Seven days in situ, seven power gestures. Stop gesticulating your will and learn how to gesture Hola. Hola. ¿Y eso? No encontré el cementerio y me enfadé. ¿Qué tal el seminario? ¿Cómo que no lo encontraste? No sé, seguí las indicaciones, pero no aparecía. El mapa este no va. No te puedo dejar solo. ¿Y el seminario? Ahora te cuento. Pues hoy básicamente hemos hecho ejercicios de calentamiento. Querían comprobar nuestro nivel para repartirnos en grupos de trabajo. A mí me tocó con dos señores y una chica. Creo que eran franceses. Y después repasamos caras e hicimos ejercicios de técnica de manos. Parece todo muy físico, ¿no? Mm. No te creas, ¿eh? Hay mucha filosofía detrás. Se nota que walton es súper competente e increíblemente carismático. Tiene algo en la mirada, no sé, como un, sedante. Y cuando te habla, es como escuchar una nana violenta. Impresiona mucho. Dice que el cuerpo es una empresa, con departamentos, cadena de mando, luchas de poder. Si tú, por ejemplo, en tu empresa quieres centrarte en el control de calidad, tienes que entrenar tu cuerpo de una manera determinada. Menos mal que uno de los dos vale para algo. No te preocupes, seguro que mañana encuentras la tumba. ¿Se te ha caído al suelo? Eh, no. Le di un puñetazo, pero ya estaba roto. Tienes que controlar ese temperamento, amigo. Estaba buscando el cementerio donde está enterrado Bruce Lee y me perdí. ¿Bruce Lee? ¿Qué le quieres a Bruce Lee? Está en su tumba. Visitar su tumba. Me temo que las cosas no son tan fáciles. ¿Me puedo sentar? ¿Me sujetas hace un rato? Imagínate que alguien no ha visto nunca una salchicha y me pregunta, ¿cuál? es mi nombre. Yo soy Julián. Welcome Nice place to live. Bien, imagínate que alguien me pregunta, Claude, ¿qué es una salchicha? Y yo le digo, fíjate, es eso. ¿Ves lo que está pasando? Es muy sencillo, tú ya sabes lo que es una salchicha. Es esa cosa a la que estoy apuntando. El hecho de que la estéis señalando con otra salchicha no es relevante. Pero ¿qué pasa si la persona nunca ha visto una salchicha y no tiene ni idea de lo que puede ser? ¿Cómo va a saber a lo que me estoy refiriendo? Ve que estoy señalando una cosa con otra cosa igual y piensa, o sea, una salchicha es cuando señalas algo con otra cosa igual. El tonto se queda mirando el reflejo de la luna en la uña del sabio Lo lógico es que tarde o temprano la persona intente encajar su concepto de salchicha en una conversación normal, se dé cuenta de su error y lo corrija. Pero también puede pasar que ese día no llegue nunca. Me dirás, no es tan grave, se puede llevar una vida perfectamente normal sin saber lo que es una salchicha. O el tráfico, o Bélgica. Pero la salchicha solo es un ejemplo. La cuestión es que puede pasar que tengas una cosa delante y no la estés viendo, que seas incapaz de verla como lo que es. Lo que quiero decir es que hay cosas que no puedes ver si no has aprendido antes a verlas, cosas que tienes que entrenarte para ver. ¿Y esto qué tiene que ver con Bruce Lee? ¿Quieres ver la tumba de Bruce Lee? Bien. Puedo enseñarte dónde está enterrado, no me cuesta nada pero tú no comprenderías que lo que estás viendo es la tumba de Bruce Lee. Verías algo, pero no estarías viendo la tumba de Bruce Lee. Creerías estar viendo otra cosa. Luego, volverías a casa muy desconcertado y cuando tus amigos te preguntaran, ¿has visto la tumba? Tú dirías, sí. Y cuando te preguntaran, ¿y cómo es? Tú dirías, no lo sé. Pero entonces, ¿qué es la tumba de Bruce Lee? Lo has entendido. La pregunta no es dónde, es qué. Y eso no viene en un mapa. Si quieres llegar a la tumba de Bruce Lee, te lo tienes que ganar a pulso. A él le llevó todo su vida encontrarla y era el puto Bruce Lee. Si quieres ver la tumba, tienes que aprender a ser un poco más como él. ¿Cómo sabes tanto de Bruce Lee? Esto sí te amigo. Se podría decir que Bruce Lee es nuestro alcalde. Y tú me ayudarías a ver. Me ayudarías a entrenarme. Mañana. Aquí. Las 10. Intenta no perderte. What are you reading? Oh, it's a book about body language. I've read this book. It's a good book. Really? Yeah, it's a fun book. So you like books? Yeah, I read a lot of books. Non-fictional mostly. You know, biographies, that sort of thing. You want to read my biography? Sorry, I'm, I'm kind of busy. Do you want to hang around with me? I could use some fun. What are you reading? I read this book. It's a good book. Scary book. What do you want from me? Hey, Dora. Leave the girl alone. No puedo ver. Tú estabas en la sala de conferencias. Sí, sí, me acuerdo de ti. Recuerdo que no fui demasiado amable. Estaba un poco abstraído. Me llamo Claude. Yo, Lorena. ¿Conoces a esa chica? Sí, Seattle es una ciudad pequeña. Se podría decir que aquí nos conocemos todos. Pero no te vayas a creer que todos somos como ella. No, no, <laughs> ¿qué dices? ¿Me dejas invitarte a una cerveza? para compensar mi grosería de ayer. A veces voy a ese sitio a pensar. Un vigilante me conoce y me deja colarme ahí. ¿Y tú aquí ibas ahí? Se supone que a un seminario, un taller de coaching, pero ya da igual, era un timo. No, no, me interesa. ¿Qué tipo de seminario? Era un seminario de lenguaje corporal. <clears throat> lenguaje corporal. Entiendo. Como... Como esto. O... Esto. Bueno, supongo que serían gestos un poco más sofisticados. Gestos de poder. En teoría te enseñaban a ser líder de tu empresa. Pero está claro que me queda bastante para eso. Gestos de poder, ¿y por qué no te los buscas tú misma? Dices inventármelos yo. Todos estos son inventados. La primera vez que alguien hizo esto, ¿no crees que lo miraron como un loco? Supongo que se lo explicaría a la gente antes de hacerlo. Y cuando tú haces esto, estás imitando a una persona que murió hace siglos. Estás imitando a un muerto. ¿No te parece aún más loco eso? Pero lo digo en serio, si buscas gestos de poder, invéntatelos. Aprende de Dora. De la tía de antes. ¿No te pareció que tenía una forma interesante de gesticular? ¿No te intimidó un poco? Sí, pero porque no sabía lo que quería. Eso es. No sabías qué intenciones había detrás de sus gestos. Es probable que ni ella misma las conociese. Gente como Dora es impredecible. Un comportamiento que no entiendes impone más que uno calculado. Son más inquietantes los gestos de un exorcista que cree estar luchando con el demonio que los de un boxeador que te amenaza con una paliza real. Si buscas gestos de poder, no los vas a encontrar en un seminario. Los vas a encontrar entre los chiflados, los borrachos, gente que cree que su cuerpo es de corcho, gente con calvas raras que se suenan con los dedos en el autobús. Gente que va gateando por la calle. Ahí está el verdadero poder. En el suelo. Si quieres estos de poder, esa es la gente de la que deberías aprender. Ya, pero yo no quiero entrar a la gente. Yo llevo una tienda de golosinas. Quiero que la gente entre a comprar. ¿Quién sabe? Puede que a su manera Dora estuviera intentando venderte unas cocinas. No sé si es la mejor estrategia de marketing. Hay muchas cosas que no sabemos, empezando por nosotros mismos. Por ejemplo, ¿tú sabes cuántos lunares tienes? Nunca me lo había planteado. Y si no conoces tu cuerpo, ¿cómo piensas dominarlo? ¿Tú sabes cuántos lunares tienes? no. Pero tampoco he cruzado un océano para aprender a ser el líder de una empresa. estoy contento con lo que tengo. Tengo más cervezas si quieres. Gracias, pero me tengo que ir. Puedes volver cuando quieras, si no tienes nada mejor que hacer. viste en la tumba? Nos colgaremos a lo de tu diploma en casa. ¿Y? ¿Cómo es? Pero dame detalles, ¿no? Pues a ver, es rectangular, eh, de mármol creo, color vino, y hay una foto en blanco y negro de Bruce, sale muy sereno. Y delante hay una escultura de un libro con una frase que dice tu inspiración sigue guiándonos hacia nuestra liberación. Me la esperaba más grande. Es como así de grande. ¿Y te acercaste a una pulgada de distancia? ¿Y qué sentiste? Energía. Vida. Mucha serenidad. Era casi como estar enterrado con él. Creo que nunca había estado tan cerca de nada en mi vida. Estoy muy orgullosa de ti. una mancha de grasa en el plano. Se me cayó al suelo. haces? Calentando. ¿Calentando? ¿Para qué? Eh, para entrenamiento. Ah, entiendo, porque estuvimos hablando de, Bruce Lee, de entrenamientos, y tú ya te estabas imaginando una película de artes marciales o algo. De repente estás en sitios, están pasando cosas raras, y te cuesta sincronizarte con la realidad. Es una especie de, jet lag, de un, jet Lee o un, un Bruce lag. Eh, por el contexto parecía que iba de eso está claro que estás completamente descontextualizado. ¿Realmente creíste que estábamos hablando de eso? ¿Que ibas a tener que pegarte con alguien para llegar al cementerio? ¿Que yo <laughs> iba a entrenarte para ser como Bruce Lee o algo? Pero... pero tú me has visto. ¿A qué has venido a cita? A estar una pulgada de la tumba de Bruce Lee. Has venido a verlo muerto, entonces. Has venido a aprender a renunciar a Bruce Lee, no a ser como él. ¿Quieres ser un luchador? Ok, sigue soltando patadas en el aire. Parece que tienes aptitudes, pero recuerda esto. Antes de poder entrenarte, tienes que entrenarte para poder entrenarte. Y cuando estés listo para entrenarte, seguir entrenándote. En el cine lo resuelven con un montaje dinámico, pero en la realidad te pasas toda la vida entrenándote. Luego, ¿qué? La vida entera de un luchador es un entrenamiento para un combate que en el mejor de los casos no se produce. En el peor, hay una gran pelea y mueren personas. Ese es tu objetivo. ¿Has venido a retar a te o qué? No estoy seguro de a qué he venido. No vas a encontrar el cementerio a base de patadas. Y yo no puedo ayudarte a ser un luchador. Lo que sí puedo hacer es ayudarte a ser un tipo. ¿Qué? un tipo, un figurante, el que al acabar la película sigue vivo. El héroe no, aunque al final sobreviva, en el fondo siempre muere porque no puede acostumbrarse a la normalidad, a dejar de llevar una vida interesante. Yo puedo enseñarte a ser esa persona mediocre, un Bruce Lee que se rasca leyendo el periódico, un Bruce Lee responsable que pide la hoja de reclamaciones, un Bruce Lee de familia al que le preocupa el confort, eso sí te lo puedo enseñar. ¿Realmente quieres ver esa tumba? Sí. Entonces olvídate del kung fu. Yo no he venido a enseñarte a levantar una tonelada. Lo que sí puedo hacer es enseñarte a levantar Venga. Había una vez un pañuelo de encaje tan fino, tan delicado, que ningún hombre consiguió levantarlo jamás. No había forma de sujetarlo. No estaba hecho para los dedos. Todavía sigue ahí tirado en alguna parte. Bien. Aquí empieza tu entrenamiento. ¿Qué tengo que hacer? Levanta el Smith. ¿Y ahora? Bien. Ahora déjalo donde estaba. ¿Cómo te sientes? Normal. Muy bien, lo estamos consiguiendo. Ahora vuelve a cogerlo. Muy bien, lo estás empezando a entender. ¿Y ahora? Ahora sigue practicando. Mañana nos vemos aquí a la misma hora. no, no, no, no. ¿Cómo que no? Seguro que tienes más. Conté 274 lunares, estoy segura. Y yo estoy seguro que te has olvidado mirar una parte. Una parte importante. Piensa. El cuero cabelludo. Seguro que tienes más de un lunar ahí arriba. Es que el cuero cabelludo no cuenta. El cuero es cero. Ya, pero tendría que haberme afeitado la cabeza para mirarme. Justamente, y tu vanidad te impidió hacerlo. La vanidad nos impide conocernos a fondo. ¿Por qué crees que los monjes budistas se rapan al cero y le prenden fuego a su pelo? Para ellos, el pelo es cero, el cuero lo es todo. Pero eso es ridículo. Tenerle apego a mi pelo es vanidad. El alma está en el cuero cabelludo. Y además, ¿quién llevaría a sus niños a comprarle golosinas a una calva? Había una vez un hombre con la calva tan pulida y perfecta que podías verte reflejado en ella. Le gustaba mucho de hacer de espejo para la gente de la aldea, especialmente los niños. El problema es que cuando te veías reflejado en su cráneo, tu reflejo también estaba calvo. ¿Y qué le pasó? Lo echaron de la aldea, pero da lo mismo. A la gente le asusta no controlar su reflejo. A ti te asusta imitar a los locos porque temes verte reflejada en sus gestos. Pero un auténtico líder no le tiene miedo a nada, ni siquiera volverse loco. Un auténtico líder solo tiene un gesto de poder Karata muerte en mango, ¿cuál era? Esa en la que sale desnudo. Pero si nunca sale desnudo. ¿Cómo que no? Al menos de cuerpo entero. Y jamás enseñó los pies. Karata muerte en Bangkok. Qué título más cacoso. Bueno, le cambiaron el nombre en España. Hacían lo que les daba la gana con las películas. De hecho, hay una en la que el personaje Bruce Lee lo llamaban Bruce Lee. Debían pensarse que las películas eran reales. No sé, algo raro pasó en esa generación. Es como que Bruce Lee le dio una hostia tan fuerte al cine que atravesó la pantalla. La gente ya no sabía que era real y que no. De hecho, cuando murió siguieron haciendo películas de Bruce Lee con imitadores. Da igual que estuviera muerto mientras siguiera haciendo películas. El mundo necesitaba un poco de Bruce Lee. ¿Acaso <laughs> es que en esta, Bruce Lee trabaja en una fábrica de hielo en Tailandia con otros chinos y los tailandeses no paran de explotarlos y hacerles putadas. En todas sus películas hay una cosa racial, él solo usa el kung fu cuando le están dando en lo chino. Pero bueno, él al principio no hace nada porque le prometió a su familia que no iba a pegarse. Pero un día no aguanta más y les da una paliza a los tailandeses. Y cuando se van de la fábrica, los compañeros les llegan a su casa cantando y bailando. Como el flautista de eso sí que es carisma, ¿no? Joder. Que te sigan a casa una conga bailando, ¿no? Yo cuando vi eso la primera vez pensé, no sé cómo, pero quiero que algún día unos me sigan a casa bailando. Es una pena que hayas dejado las artes marciales. Bueno, dejé de ir a clase, pero no he dejado las artes marciales. Has viajado mil millas para estar a una pulgada de la tumba de Bruce Lee, y ahora has descubierto que esa pulgada de más es la distancia más larga de todas. Una pulgada puede ser la distancia entre la vida y la muerte. Si eres una abeja, te puedes ahogar en un fondo de vino. Dices que quieres estar a una pulgada de Bruce Lee, pero aunque lo desenterraras y te frotaras con su cadáver, seguirías estando infinitamente lejos de él. Hay distancias tan cortas solo se pueden recorrer infinitamente despacio. No entiendo. Piensa en los sueños en los que estás corriendo y parece que no avanzas. En los sueños, el tiempo no pasa de la misma forma. Las acciones no se suceden, sino que se superponen. Se untan las unas en las otras, como capas de mantequilla. El tiempo se unta en el espacio hasta solidificarse. Por eso tienes la sensación de no estar avanzando. No es que no te estéis moviendo, es que la acción de correr se está untando en el suelo. Cada paso se superpone al anterior en vez de anularlo. Cuando corres en los sueños, estás recorriendo una distancia infinita, infinitamente pequeña. Si quieres llegar a la tumba de Bruce Lee, tienes que aprender a correr como en los sueños. Tienes que aprender a correr infinitamente despacio. ¿Cómo se corre infinitamente despacio? Exactamente como suena. Levántate y corre lo más despacio posible. ¿Hacia dónde voy? Deja de pensar en el dónde y corre. Lento. Cada vez más lento. Como si corrieses en el fondo del mar. un hombre cogió carrería y olvidó sobre la marcha para qué. Aún sigue corriendo. Nunca pierdas de vista tu objetivo. Nos vemos mañana. Klar? Klar? Can I help you? Oh, sorry. I didn't mean to trespass on your land. Um, I'm not from around here. Uh, I got lost in the woods. Well, that's all right. You can come in. It's a place of business. Oh, so you sell these birds? Yeah, if I like the customer. You want to buy one? No, thanks. I don't eat birds. Well, my birds are not for eating. They're for watching. But you can learn from a bird. singing. I mean like philosophy. Tie two birds together, even though they have four wings, they can't fly. But these birds can't fly anyway, right? That's because they're tied to themselves. Look, um, I didn't mean to disturb you. I'll be on my way. Good luck finding that tomb. You're gonna need it. How do you know about the tomb? Seattle's like a fish tank. We all live and eat and shit in the same body of water. Everyone knows everything about everything, eventually. Come back anytime. Pues es una especie de estudio de mercado. Reúnen a un grupo de personas al azar y te hacen preguntas sobre un producto en concreto. A mí me paró un tío en Gran Vía y me dijo si quería participar en un estudio de cervezas que me daba 50 euros en cheques de regalo. Eh, nos reunieron a 8 o 10 personas más o menos de la misma edad y nos enseñaban eslóganes y botellas de cerveza y nosotros teníamos que dar nuestra opinión sobre ellas. El caso es que yo empecé a obsesionarme con que los participantes me sonaban de algo, como que los conocía de antes, pero no sabía exactamente de qué. Incluso llegué a pensar que eran gente de mi colegio. Era una sensación muy extraña, era como estar en clase otra vez. Uno hacía una bromita y todos nos reíamos y al final nos, abrazamos como si nos conociésemos de toda la vida para despedirnos. Yo no pensé mucho en el tema, pero al llegar a casa cuando abrí la nevera y cogí una cerveza me di cuenta. Comprendí que no me sonaban porque los conociese de antes. Me sonaban porque tenían caras genéricas. Eran como plantillas de caras, como caras de marketing. Entonces entendí que ese tío me paró en Gran Vía porque yo también era una persona en general. Éramos lo puto mismo. Vamos, los clones de Bruce Lee, pero sin Bruce Lee. ¿Qué clones? Es eso que te conté, que cuando murió Bruce Lee, siguieron haciendo películas con tíos que se hacían pasar por él. ¿Pero de qué coño estás hablando? Joder, es que tú todo lo tienes que relacionar con Bruce Lee, ¿no? Me pareció que tenía sentido. Pues no, Julián, no lo tiene. Te estaba hablando de algo que me pasó a mí, algo importante. Lo que me hizo pasarme al otro lado del mostrador, no ser una mediocre. Joder, ¿qué coño te pasa? Porque es mejor una tienda de golosinas que Bruce Lee, ¿no? O sea, es mejor ese sueño, vivir rodeado de niños, Oliendo a globos. Pues esos globos han pagado este viaje. Yo por lo menos intento hacer algo con mi vida. Aprender, vivir como una persona mayor, relacionarme. Tus amigos son gilipollas. Para empezar, nunca me han tomado en serio. Tú eres el primero que no se toma en serio. Llevas con el puto libro de Bruce a medias desde que te conozco. En todo este tiempo no te he visto correr un metro ni levantar un puto gramo. Joder, lo que no entiendo es cómo no se te gangrena el cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a clases de Kung Fu? ¿Que tenías 14 años? No me interesa aprender de los demás, me interesa mi propio estilo. ¿Pero qué coño de estilo? ¿Hincharte a vino en el sofá viendo películas de Kung Fu? ¿Ese es tu estilo? ¿Es ese? La tumbona de Bruce Lee, ¿no? No eres un luchador, eres un puto campeón del autoengaño. En eso sí que eres cinturón negro. El cinturón solo sirve para sujetar los pantalones. Esos pantalones te los compré yo. ¿Ah, sí? Pues te los pones por el culo. Puto retrasado. Te va a mantener Bruce ¿A dónde vas? ¿Te acuerdas de cuando Bruce Lee derribó un hombre de un puñetazo de una pulgada? Ojalá estuviéramos tan cerca como ellos. ¿Me das otra me? Un promotor de circo quiso construir una torre de enanos que llegase hasta el cielo, como una torre de Babel, o como una torre de, de Babibel. Cientos de miles de enanos, ciudades enteras, generaciones de enanos conviviendo verticalmente. ¿Qué crees que pasó? Que no lo consiguió. Es evidente que no, si no lo sabríamos. Pero ¿por qué no lo consiguió? Porque los enanos no se dejaban. No había suficientes. Mm. Perdían el equilibrio. ¿No? Eh, se iban muriendo de viejos. ¿Claude? ¿Lorena? ¿Os conocéis? ¿Cómo que si nos conocemos? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo nos has encontrado? Miré donde la grasa. ¿Tú no tienes que estar en el seminario? Hay que hacer algo con ese Walton. ¿Pero qué? ¿Retarle? ¿Darle una paliza? No sé, algo. ¿Y cómo lo encontramos? Por lo que sabemos, ni está en Y tú no has sido capaz de encontrar el cementerio. Y no lo pagues conmigo. Perdona, es que me siento como una idiota. ¿Y tú qué has estado haciendo todo este tiempo? El ridículo. Claude me dijo que la tumba no se llega así como así, hay que hacer una especie de safari mental para verla. Estuve entrenando levantando pastillas para el aliento y haciendo como que corría bajo el agua. Mañana sin falta te llevo al cementerio. Por lo menos uno de los dos habrá sacado algo de todo esto. ¿Tú qué estabas haciendo? Desarrollar mi liderazgo en el suelo. Mirarme los lunares. Por cierto, cuando llegamos a Madrid tengo que ir al dermatólogo. No entiendo cómo nos dejamos engatusar por ese tío. Oh, oh. El queso se ha puesto malo. ¿De repente? De repente. Tíralo al lago. Ya verás, el cementerio huele como a queso. Todo sí te huele un poco a queso. Sí, ¿no? Anoche soñé contigo. Me decías que de todas las chicas que conoces yo soy la que más se parece a Bruce Lee. De todas las chicas. Oye, ¿qué pensabas hacer con lo del diploma homologado? Había pensado en imprimir uno falso en un locutorio. ¿Pero qué mierda cementerio es esto? No puede ser. Te juro que ayer estaba aquí. ¿Cómo puede cambiar de sitio un cementerio de un día para otro? Lorena encontró la tumba porque no la estaba buscando. No esperaba nada de ella. Simplemente apareció. Pero tú me dijiste que no bastaba con tenerla delante para verla, que tenías que estar preparado. No funciona igual para todo el mundo. Ella pudo verla porque no esperaba una experiencia que la cambiase para siempre solo una piedra muy lisa con la foto de un tipo. Y si tú hubieras ido al seminario, lo habrías encontrado, porque te daba lo mismo. Pero si era un timo, el seminario no existe. No, el seminario era un timo para ti. Entonces, <clears throat> ¿qué estás diciendo? ¿Que para conseguir las cosas hay que pasar de ellas? Solo digo que en Seattle las cosas funcionan de otra forma. Da igual que quieres llegar a una tumba o aprender a hablar con el cuerpo no basta con quererlo, hay que aprender a quererlo. Yo, por ejemplo, quería ser trompetista. Mi problema es que estaba obsesionado con tener la trompeta más bonita. Así que tiré la que tenía y aprendí a tocar sin trompeta. La tumba no es más que un pretexto. Igual que el seminario, igual que la trompeta. Imaginad que os estáis peleando con unos niños. ¿Qué hacéis? ¿Venderles golosinas? Te pones en cuclillas y te defiendes. No. Agarras el más gordo y se lo tiras encima de los demás. Pensad en vuestros problemas como una pandilla de niños que os quieren pegar. ¿Cuál es el más gordo? No conseguir que me tomen en serio. La homologación. Creo que lo mismo. Que soy un cinturón blanco. A veces hay niños que están tan gordos que no los puedes ni ver. Por ejemplo, ¿no os habéis planteado que lleváis todo ese tiempo mintiéndoos? ¿O que sois unos borrachos? Tal vez ha llegado el momento de que aprendáis a aprender juntos. Una última prueba. vida es un brindis de contrarios. El suelo brinda con el horizonte, los hombres con las mujeres, Bruce Lee con el marketing. Y aunque los vasos tengan bebidas distintas, siempre cae una gota de tu cóctel en el cóctel del otro. En los 60 los jóvenes tenían un juego llamado Chicken Run. Seguro que lo habéis visto en las películas. Dos guaperas con problemas de liderazgo conducen el uno hacia el otro en un descampado. El objetivo era ver lo cerca que podías estar de algo sin destruirte. Y cuando no podías permitirte un coche, lo hacías con el cráneo. Podéis verlo como un brindis de cabezas. Yo invito. ¡Chin, chin! ¿Qué tal está mi recién electo presidente de la comunidad de vecinos? Por favor, es en la escalera aquí, Rubén. ¿Qué está leyendo, Rubén? Mira, nos ha llegado postal de Seattle. ¿Y qué tal está Lorena? Eh, ¿Te leo? Sí. Hola, estos días en Rubén. Hola, estos días en Rubén, no seas tonto. Vale, vale. Hola, estos días en SITEL están siendo intensivísimos. Yo estoy aprendiendo un montón en el seminario. Este era justo el plus de confianza que necesitaba para animarme a montar mi propio negocio. Hasta se me ha ocurrido un nombre. Sweetel. No, a ver si es cierto y deja ya ese trabajo horrible en el centro comercial. Julián se acercó por fin lo más posible a la tumba de su héroe. Tanto que vino a darle un toque de atención un guarda del cementerio. <laughs> está chiflado. <clears throat> Em, nos manda muchos recuerdos. Por las noches aprovechamos para disfrutar del ocio y la cultura de Seattle. Hay tanto por descubrir y una semana da tan poco de sí. Estamos reventados, pero felices. Un beso muy fuerte y hasta muy pronto. ¡Mmm! cuánto me alegro por ellos. Pues fíjate que yo creía que lo del curso iba a ser un timo. Ay, bueno, si es malo. Anda, ve a ponerte guapa que te lleva a cenar al chelis. Sometimes I sneak into the junkyard and I treat myself to something nice. Objects <sighs> in the mirror are closer than they appear. It's important to understand distances. I know a guy who was shaving while using one of these things. He cut his lips off. The blade was closer than it appeared. Fucking rearview mirrors actually, I cut his lips off. Sometimes I sneak into your house and I treat you to something nice. He was also looking for the two. On the other hand, sometimes things are a lot farther away than they appear. I, for example, once stood very close to the greatest fighter of all times. He was very close when he hit me, but the blow came from very far away, like from the Bronze Age, or the Bruce Age. Something must have happened when he hit me must have got me in my metabolism or something because ever since that day, it's as if my body hasn't aged. As if time coagulated or something. The bruise went away, but I still feel this this emptiness here, something something empty. Like the echo of the blow see myself here now. It's still like I'm sitting in that chair in the 60s. Can you believe he wouldn't even help me up afterwards? A very arrogant man. Fucking Bruce Lee. Fucking Ravi Mears. Very arrogant man. Fucking Bruce Lee. Fucking Ravi Mears. ¿Pero qué coño os pasa a todos en Seattle? Uf, eso nos gustaría saber a nosotros. ¿No has notado ese olor como a queso? Está en todas partes. Debe de ser algo que hay en el aire o debajo del suelo. Igual el mundo se acabó cuando murió Bruce Lee y solo nos enteramos nosotros. Igual el tiempo se untó para siempre en Seattle y se puso rancio. Un día el cementerio está bajo el suelo y al día siguiente sube el a la superficie y te entierra vivo. Arribas abajo, las hostias son para siempre, las caínas echan a volar y tu alcalde es un chino muerto que lleva 40 años apestando el condado a queso. Y te aseguro que cuando un chino podrido abre un agujero al infierno en tu ciudad, no hay semen suficientes en el mundo para quitar ese olor. Un hombre muy arrogante, incluso muerto. No puede soportar que te olvides de él ni un segundo. Tiene que estar en una pulgada de ti en todo momento. <sighs> No le bastó con jodernos mientras vivía. Dora podría contarte lo que hizo su familia. ¿Puedes creer que un hombre sea capaz de hundir un barco de un puñetazo? Espera ver la tumba del campeón, la tienes delante, está a tu alrededor. Has estado pisándola desde que llegaste. Y ahora también va a ser la tuya. Welcome to Cedar, a nice place to die. Thank you. Thank you.